Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Come vedete oggi abbiamo sparso un po' di cose in giro Bici d'enduro, bici da dirt, qui c'è un park chiuso, inutilizzabile in questo momento Quindi ho detto ma perché stare a casa quando posso venire al bike per provare a costruire un percorso Utilizzando tutte le strutture che trovo e cercando di essere il più creativo possibile Non perdiamo tempo, qui ho già preparato cinesini per delimitare un po' il percorso Vi dico che le idee che ho in testa, siccome l'ho pensate un po' ieri sera, non saranno neanche facili facili ovviamente utilizzeremo le bici per il percorso eh, cioè, è, è ovvio sigla sigla Allora, l'idea è quella di partire proprio da qui, da dove si entra in park quindi metteremo due cinesini come simbolo di partenza dopodiché la mia idea è il primo pezzo di renderlo un po' trialistico quindi salire qua sopra mettiamo qui e qui diciamo che i cinesini sono i checkpoint ok da qui dovremo andare da quella parte di là ah attenzione sedia rotta può voler dire canestro ecco qua ci serve una palla che ho visto prima eccola là io passo con la bici e devo cercare di fare canestro mi sto un po' allenando e op la palla la mettiamo qua Ok, ho anche fatto la linea di tiro in modo tale che non posso andare più vicino di questo punto, diciamo. Ok, qui dobbiamo inventarci qualcosa. Cosa ci abbiamo qua? pezzi asse attenzione asse asse di legno così ok cinesini anche vabbè se non servono in realtà però bisogna passare sulla passerella non si può scendere abbiamo un cancello da aprire io lo so che mi maledirò per tutta questa roba ragazzi perché dopo devo mettere anche tutto in ordine <laughs> Bene, qui che non vedo molte cose che posso utilizzare Vi facciamo sfida impennata passare qua in mezzo impennata che va da lì fino a qua diciamo birillo devo passare dietro il birillo qui magari spostiamo un attimo ok quindi si passa di qua ritorno posso pedalare siccome da lì sarò fermo facciamo una cosa un po' challenging posso pedalare solo fino a qua facciamo allora, non potendo più pedalare da lì da lì fino al cancello che c'è là devo fare il trick chiamato divano il divano non so perché non riesco a aprire questo cancello mi ricordo che chiave è siccome è un cancello che non usiamo mai hmm Vorrei trovare qualcosa da mettere come salita vediamo se trovo qualcosa attenzione questo là in fondo dove non posso più pedalare devo salire di qui però sempre tenendo i piedi sul manubrio di qua e scendere anche ah ecco non so se l'ho già detto non devo mai mettere giù i piedi eh, in tutta la sfida vietato mettere giù i piedi vediamo rientro in questo passaggio bel checkpoint allora materassi e qui c'è un bonerlog rotto cosa posso fare allora, sostanzialmente noi eravamo arrivati a questo punto, quindi arrivo da di là, entro di qui. Questo punto devo farlo in stoppi. Stoppi vuol dire che da quando appoggio la ruota davanti, devo stare solo appoggiato con la ruota davanti su tutto questo pezzo di legno. Stoppi, stoppi, ho fatto una P sola. Vabbè, avete capito insomma. Ok, ma poi si passa in mezzo ai due materassi. Forte a incrociare, molto bravo Materazzi. Siccome utilizzerò la bici da enduro, cioè fino a questo punto sarà con la bici da enduro, mi fermerò senza mettere giù i piedi, quindi appoggiandomi a questo muretto, perché ho messo i materassi qua. Lo leggerete benissimo il perché. Flip! quindi flippa piedi giù di qua non devo mai uscire dai materassi arancioni che sono diciamo la zona salva da cui saltare direttamente sulla bici da dirt diciamo che nel momento in cui devo cambiare bici devo comunque sempre fare un flip saltare sopra su di qui quindi volevo arrivare qui cercare di saltare via in qualche modo questa staccionata Vediamo se trovo qualcosa Allora qui c'è un'asse direi perfetta No così è un po' troppo Perché il problema è che vedete che lì c'è quel legno lì E devo quindi stare un pochino più in qua diciamo E riuscire ad atterrare sull'asfalto qua Secchio Attenzione secchio Devo prendere anche il sasso No ok uno alla volta Visto c'era anche questo dietro Ho visto prima Che invece metterò dall'altra parte Giriamolo magari per così così appoggio a destra e a sinistra dovrei riuscirci quindi una volta che atterro qua però mi devo rigirare rifare un altro flip prendere la bici da enduro passare in mezzo a questa porta sulle passerelline di legno dei bambini prendere velocità pedalando pedalando di brutto da quel salto lì passare saltare da lì direttamente al fianco del quarter di qua quindi uno adesso guardate lo lascio proprio aia aia punge questa arrivando da là saltare da qui ho appena visto che qui c'è ancora una rampetta che avevamo costruito un sacco di tempo fa da mettere tutte assieme non sarà semplice mettiamo uno qui ok ho messo giù facciamo uno slalomino 1 2 3 1 2 3 Ah, arrivati da quelli là, qua alla fine, siccome mi voglio veramente male, soprattutto verso la fine che arriverò bello stanco, proverò a salire qua in mezzo non so se rende ma veramente in piedi si riesce ma non tutti i giri quindi devo veramente dare il 100% qui arrivati nel punto più alto qui in cima saliamo salgo qui siamo belli in alto da qui quindi mi girerò tornerò indietro e farò tutto il ponteggio al contrario come finale sarebbe fighissimo nei miei sogni non saltare tipo da qui a questa, questa mega discesona perché è una hip gigante alla fine e tra l'altro c'è questo palo provo a svitare questo paletto già così eccolo qui perfetto ok da qui il <laughs> problema vedete che quando arrivi da qui non è che vedi benissimo quindi obiettivo è atterrare lì questo qua è il nostro bel traguardo colorato così almeno poi mi ritrovo diciamo al punto di partenza più o meno capite che casino sto facendo per fare un video? spero che questo vi basti per farvi iscrivere senza aver aperto un canale youtube questa cosa non l'avrei fatta va bene ma basta parlare che ho già sprecato veramente già due ore a creare tutto questo percorso protezioni su e si parte bici per la sfida di oggi è la Rose Pikes Peak è un all mountain molto versatile leggerissima perfetto per eh, questo tipo di sfide dovrò tirare la palla quindi fare tuc non provo gli ostacoli ma sto solo facendo un giro quindi sto solo ripercorrendo tutto il percorso mentalmente voglio vedere quanti tentativi ci metto a farlo da zero diciamo ho <sighs> creato anche il cancelletto di partenza ragazzi la, la cosa che mi balza l'occhio è che è veramente lungo e sarà veramente stancante quindi molto importante andare riservando energie TT Challenge tentativo 1 Porca puttana, stecca TT Challenge tentativo 2 ah. TT Challenge tentativo 3 no TT Challenge tentativo numero 4 ok Oh, no, cazzo. Ok, TT Challenge, tentativo numero 5. Yeah. 아유 저 tantissimo ah, non ho più forze ah, ah. ragazzi ragazzi oh, incredibile quanto è stata faticosa questa challenge soprattutto quest'ultima salita prima di iniziarla veramente avete visto che sono quasi andato insieme andando contro il muro è bello comunque poter eh, creare questi percorsi perché non sono tanto gli ostacoli singoli che sono difficili, ma è l'insieme. Quando ti crei un percorso e poi lo fai e riesci a farlo secondo le tue aspettative, è una doppia vittoria, è fighissimo. Cosa dire? Niente, non ho nient'altro da aggiungere. Tutto questo percorso che ho fatto è un allenamento ottimo per il proprio equilibrio, per il proprio controllo sulla bici. Ovvio è che dovete farlo non identico al mio, ma in base alle vostre abilità. Io l'ho fatto in modo tale che io, intanto che lo costruisco, dicevo ok, questo riesco a farlo, farlo però non è semplicissimo basta adesso io vi lascio perché devo andare a rimettere a posto tutto ci metterò un'altra ora a rimettere a posto tutto iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video Yo.